Elle est où ma manette Elle est où ma manette Elle est là-bas. Allez, poto, ça para la poto. Tu fais quoi, toi Oui, je vais faire une petite chanson. Ça para la poto. Bon, qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel. Bon, on fait une partie père-fils Ouais. Page de fils et père. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Tiens. T'as mis jeu Bah non. Bah papa, t'as dit le mec. <laughs> oh, le gamin qui sert à rien. C'est bon, comme mec. <laughs> oh, voilà, il est tombé le micro. Papa, il a rien dit, hein, les gars. J'ai éteint ou quoi Non, mais t'as pas. Mon père, il, m'a rien dit, donc quand même, euh, c'est un petit peu difficile de croire qu'on doit le faire alors que personne nous le dit. Hein. Désolé, les poteau. Non, c'est ma mère qui est blonde et mon père. Et moi, je parle pas comme un, comme un asticot. Hein. T'as d'autres de mon mon papa. papa. un plus de micro. Oh, désolé, mon père, c'est blond. Mon père et ma mère sont blonds. Hein. <laughs> Allez, c'est bah, parti. Père et fils Ouais. En fait, c'est moi qui commande tous les trucs. Ah, ok, bon, vas-y, chef. Non, en fait, toi, toi, tu peux. Toi, tu fais comme ça, et moi, je vais appeler tac-tac. Euh, c'est où, euh, français Tac. C'est là. F-R-A-N. Tu t'en fous F-R-A-N, papa, tata. Tu sais que bientôt on pourra mettre allemand. Bah. <laughs> J'en peux plus. Ça, c'est que j'ai vu trop de cola. Moi, je trop de cola comme ça. On fait des rochers. Hein. <laughs> ah, toi, tu préfères le micro que la caméra. Hein. Ouais. Ça va. Bon, arrête C'est <laughs> dégoûtant. Écoute, j'avais pas de crotte de nez. Écoute. Ah bah, on a un quatrième partenaire qui va arriver. Un troisième. Oh là, il y a maman. Alors, 1, 2, 3, 4 encore un frère, ça fait six. Encore un on frère, peut passer ça, ou c'est l'histoire On peut passer ça peut-être. On s'en fout, c'est quoi On s'en fout. Titi Game. Ninjago le film, le jeu vidéo. Mon plus. plus sur plus. Bah non. Choisissez un utilisateur, père et fils. Voilà. Zone d'affichage, un peu plus grand. Alors attends. Non, oh. Bah quoi c'est pas grave, on va aller... Tiens, faut te mettre deux secondes, mon cœur, s'il te plaît. Je vais régler les options pour adapter... Affichage des commandes, audio, sous-titres, générique, on s'en fout. Moi, moi, moi j'avais mis tout le premier. Hein. Moi, ça m'allait tout premier. Oh, mais je vais réafficher... Euh... On peut pas ajuster... Euh, ok. Parce que là, je crois que c'est mal réglé le... bah non, on est une nouvelle partie. La Merci pas. Oh lui, il est encore une fois ici On remet du début. C'est bon, je m'en souviens en fait. Bah alors, c'est pas... Ah, c'est comme dans le film. Euh, ouais. C'est qu'on a été voir où j'ai réussi à pas m'endormir. Ouais. Je me suis endormi. Non. Content de te voir. En fait, tu t'es un, un, tout petit peu dormi le moment où c'était meilleur. cool. <laughs> Au moment du chat, je me suis endormi, je crois, à la fin. Ah ouais. Ouais. Mais de qui s'agit-il, mon nom J'arrive, tu T'as vu comment il est Ah bah il a acheté un donut, euh, une pièce. Tout bon. Alors là c'est l'entraînement. Non C'est le dojo du maître, séance d'entraînement. C'est pour nous apprendre à jouer ça. Non, c'est pour nous apprendre c'est quoi toutes les techniques les plus fortes. Oui. Et moi, je suis qui alors Alors, nouvel objectif. Terminer l'entraînement de Maître Wu. Maîtriser la voix du lapin assaillant. Ok, moi, je suis l'œil. C'est quoi la voix du lapin assaillant J'ai pas regardé. C'est ça, tac-tac. C'est quoi J'ai pas regardé. Tu fais quoi pour la faire Plusieurs, plusieurs fois le bouton d'attaque Pas plusieurs fois le bouton d'attaque. Ah, moi, je tout des cornes. Et pas. Ça y est, voix du lapin assaillant. Et là, ça doit être. Nouvelle attaque, maîtrise la voix du sanglier ruant. C'est quoi en fait l'attaque Il va nous le dire. Ah oui, c'est ça. Tac. Un rond et Y. Ah oui. Faire un rond comme ça avec la manette Non. Ah si. Non. Tac. Non, il dit faire. Ah ouais Ah oui, en avant, t'as raison, t'as raison, t'as raison, excuse-moi. Voilà. Ah. Attends, peut-être que là, je ping. Ah, c'est ça. ping ping je J'ai trouvé, j'ai trouvé. Je Non, je ping Oh yeah. Ah bah Là, je ping. Yes. Ah, je sais comment il faut en fait. Tu vois tu attaques, après il passe vite, là. T'as pas fait grand chose, toi. Quoi, j'en ai fait combien Rien. Rien Non, j'ai tout fait. non, non. Ah, je, je sais ce qu'on fait. Ça, c'est le papillon volant. Le papillon volant, je vais faire. Ah, il dit quoi Appuie sur B pour sauter, Et... Y en l'air. Ok. Je sais pas si je vais réussir à atteindre. Eh, mais moi aussi je veux faire. Hein. Ah, vas-y. Euh. David. Attends, attends, c'est. Je pique, je Oh, mais là. Ah, yes, j'ai réussi. Allez, entraîne-toi, je vais prendre de l'argent. Yes. ping, ping. En fait, je sais déjà faire, mais là, j'ai oublié la technique. Tu fais, tu gères. On a 10 à faire. On a 10 je vais m'en occuper. Vas-y, vas-y, fais ça, moi je fais... Euh, Toi tu fais les pièces, c'est ça Ouais, je fais de l'argent. Comme ça on gagne plein de trucs. Oh, t'as vu ça Papa, t'as vu ma technique J'ai pas pu observer, j'étais en train d'épargner. Tu sais, c'est ce que j'ai fait Vu qu'aujourd'hui j'ai perdu 50 euros. J'ai sauté, et après je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai ressauté en tuant un autre, les deux quoi. Puis l'intérieur, puis en même temps. Oh yes Plus que 6 affaires et oh là, t'as vu ce que j'ai fait eh, hein Tu vois, quand tu veux, les chiffres, tu les reconnais facilement. Hein. les chiffres, je peux les reconnaître facilement. Hein. Quand t'en as envie. Non, quand même. Oh, j'ai euh, gagné. Et là, coup du... Faucon plongeant. Il faut qu'on plongeant. C'était Master Chicken. Alors, faut sauter, appuyer et en l'air, sauter, encore appuyer sur B et appuyer sur Y. Ouais, ça je sais C'est B, B. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Bing, bing. Tu l'as fait T'as vu En fait, t'appuies deux fois sur B, après bim, tu tapes. C'est bon ça. T'as vu ce que j'ai fait C'est comme ça. pris du faux plongeon. Allez, encore une fois. Et voilà T'as vu Comme j'ai fait moi, le faux coup plongeon dans Oh, ça je peux les connaître. Ça je peux connaître cette technique. Hein. Ça c'est la belle piqueuse. belle piqueuse, je peux connaître. Hein. Mon apprends-moi la technique où tes mains deviennent floues. Tu vois en fait, t'appuies plein de fois sur Y. Ça te fait ta technique. Ok. Tac, tac, tac, tac, tac. Hum, en fait, euh, je fais la technique et euh, tu regardes ma technique. Vas-y, vas-y. Quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, ça s'appelait un combo. Un combo Ouais. Combo Combo, corbeau, foyeur Combo. Combo, combo. Euh, combo, corbeau, foyeur. Combo oh. C'est quoi qu'on a gagné Je sais pas. Mur ah d'ingéniosité de ninja. Ouais. Moi, pas. B. Ah oui, c'est... Euh... On a gagné ça. Attends, fallait pas appuyer. Pourquoi t'appuies, mon nom J'aimerais bien On a ça. Ok. Et ça sert à quoi Euh... Aller plus vite. En fait, quand tu... Quand tu en fait, quand, quand, tu, quand tu vas courir, ah oui. Ah. Touche pas. Dragon des cieux, déverrouillez la puissante attaque du dragon des cieux. Balancez vos ennemis dans les airs pour déclencher, pour déchaîner un déluge d'attaque. Ah, c'est ça, je sais faire. En fait, tu vois, quand t'as un ennemi et qu'il tourne un petit peu, bah en fait, tu, tu vas l'envoyer en l'air, tu vas attaquer plein de fois sur Y, et bah tu vas monter de plus en plus. Il y a des nouveaux trucs disponibles, faudra revenir les acheter. On peut les acheter maintenant Peut-être, je sais pas. Bah oui ah, attends, qu'est-ce que ça coûte Là, on a le dragon. Va à gauche, là, fois 2 les pièces. Vas-y, prends ça, ouais. On peut pas. Non, on peut pas, on n'a pas assez. En fait, je croyais. ah, moi aussi. Celle-là, je peux. Là, celle-là, je peux vraiment bien connaître. Du dragon des cieux. Bah oui, attaque du dragon des cieux, évidemment. Oh ah. Je Y, Y, tac, tac, tac, tac. T'as vu C'est ça l'attaque du dragon des cieux. Mais non, pas passages. Non, mais en fait, tu vois, on est... Là, non. En fait, dans le jeu, les bonhommes ils ont un petit peu de ça, tu vois, c'est pour ça qu'il dit ça à Lloyd. Hein. Mais ça ne fait pas. Et là, ta ta ta mmh, bah, je crois que ah, tout pété. Bim, bim, bim, bim, bim. Euh, non, il reste encore un petit peu à péter. Non, non, je crois que j'ai pété tous les trucs vous pouvait avoir des pieds. ça ce qui était bonhomme à péter, là. Tu as beaucoup progressé. Hé, hé on a progressé, il a dit le, métro. C'est l'heure d'affronter de près Eh ouais. Oh, pas de problème. pas de problème. Par contre, eux, ils sont un tout petit peu... Par contre, eux, ils sont plus durs. Parce qu'ils ont des cœurs, il faut les reprendre. Et si, et si quelqu'un t'attaque avant que t'as le cœur, ça, c'est pas cool. Ah, je peux te taper, non Bah si. Ah, c'est nul, ça. Mince. C'est pourquoi, parce qu'on peut faire des parties un contre l'autre. Hein. Oh non Moi je suis avec toi, on est en équipe. Bah oui. Et toi t'es où toi tu touches pas mon père, tu touches pas à Sensebon. Euh, non, tu vas mourir. C'est ce que j'ai dit parce que c'est toi où J'ai dit tu touches pas à Sensebon. Non, je vais mourir. Eux c'est pareil. Eux par contre, euh, j'ai pas, pas l'attaque du, euh, du, dragon. Ah, l'attaque de la crevette. Maître poulet. Maître poulet, tata. Par contre, lui, des fois, il peut faire son attaque eh, Moi, je suis ninja doré, là, c'est toi. Non, c'est pas ninja doré. Juste, euh, t'es doré, donc euh, je peux faire... Quand, quand, il est rouge, non, je peux faire l'attaque du corps. L'attaque du dragon. Ah non, en fait. Appuyez ZR pour faire une esquive, ok. Papa fait une esquive quand il attaque. Ouais, moi, je dois faire une esquive aussi. C'est bon, oui. Attends, excuse-moi, c'est moi qui ai appuyé sans faire exprès. Pardon Pas grave, je crois que... Qu'est-ce que beau gosse Aïe Zéder, Zéder J'ai compris en fait. Même si t'es jaune, ça, ça fait rien. Regarde, viens m'attaquer. Waouh, wata Tata Oui. Allez, attaque le papa Comme ça, on va gagner Wata Tata Méga combo de la mort Yeah en équipe, on a travaillé. 39 combos, j'ai mis x4. 39 coups de de suite. Ou de pied ou de je sais pas quoi, ça trop vite. On a gagné, ils disent. Par contre, t'as toujours euh, ton ton, ton, truc du dragon. Alors, le dojo du maître, on n'a pas récupéré la brique et euh, il n'y avait, pas de parchemin. Ah, tu sais que j'ai mis la récup. Ah, si on a trouvé, vous avez déverrouillé une brique dorée. Si on a la brique, c'est cool. Bah si à chaque fois qu'on fait des combats, on reçoit une brique. Hein. Ouais, ok. Ouais, non, mais là, il n'y a pas... Euh, Et tu vois les petits sachets Vas-y, retourne. En tête de Lloyd Ouais. Bah en fait, tu vois les petits sachets avec la tête de Lloyd Ouais. Bah tu peux gagner des petits bonhommes. Ah ouais Ouais. En fait, euh, dans le jeu, tu vas voir, ceux qui ont fait le jeu, ils vont... En fait, on a commandé des petits bonhommes, en fait. Mmh. sais bon. J'ai comme ça. Toi qui appuies Non, ça tout seul. Oh, par contre, ça, c'est un dragon. par contre, ça, c'est des trucs. C'est un truc cool. Voilà. Tu appuies, par contre, je veux voir l'histoire. T'as. des petits un petit truc à ce que tu là je Toi, alors, je mets T'as vu en fait T'as tout vu Ok, c'est parti pour les petits trucs sous la langue. Oh. T'appuies Non Ok.